Hola Dulcito de Coco, bienvenida. ¿Cómo está amiga? Feliz domingo. Muy bienvenida. ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha hecho de bonito? A ver, cuente, ¿qué ha hecho de bonito? Muy bienvenida. Oh, es temprano para dormir <laughs> sí, sí, de eso sí, se lo creo. Se lo creo que sí, pues está temprano. Porque bueno, pues yo apenas, pues bueno, tengo las 8 y 17. Y bueno, y creo que es uno de los estados que, bueno, oscurece más, más, más temprano. Creo que es la área donde, bueno, este, se, el horario pues va más tarde, yo creo. <clears throat> Eric, comunícate, comunica, hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bienvenido, buenas noches. Muy bienvenido, ¿cómo has estado, amigo? Muchas gracias por estar por acá. Feliz domingo. El Federal, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy bienvenido. Stringy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Stringy? Muy bienvenido. Minichi, hola amiga, ¿cómo está? Feliz domingo. ¿Qué ha hecho de bonito, amiga? Bien, qué bueno, Stringy, qué bueno que estás bien. Así es, amigos, y bueno, pues llegó el domingo de rumba. Qué bueno, Mini Chip, qué bueno. Eso pues me da mucho gusto y mucha alegría. Romina, hola amiga, ¿cómo está? Muy bienvenida. Feliz domingo. A ver cómo han estado todos. RR, Crochet, saluditos. Sofi M, hola. Bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Muchas gracias, Eric. Jane, bebita, hola. Saludos a todos. Xiomara, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Feliz domingo para todos. Espero pues que bueno hayan tenido un día un día maravilloso. El César, hola amigo, muy bienvenido. Charlie Blogs, hola amigo, ¿cómo estás? Feliz domingo. Ultra, uh, Ulda Rickman, hola amigo, ¿cómo estás? Feliz domingo. Muchas gracias a todos por estar acá, por venirse haciendo presente, muchísimas gracias. Ahí saluden a nuestra amiga Xiomara Blogs. Quienes no están con ella, pasen, salúdenla. Y ya bien, pues que bueno, pues que los domingos, pues bueno, tenemos siempre, pues, siempre, pues, hacemos allí, este, lo tenemos para buscar corazoncitos. Y muchas gracias a todos los que se van haciendo presente, muchísimas gracias. Se les agradece mucho. Tortugas, hola, muy bienvenido. Juan Producto, hola amigo, ¿cómo estás? Jane, bienvenida amiga, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá presente, se le agradece y se le aprecia muchísimo. Ahí saluden a nuestro amigo Juan Production, quienes no lo tienen, quienes no están con él, pasen con él. A él le gusta apoyar mucho también. Saluden ahí a nuestra amiga Romina. Quienes no están ahí con nuestra amiga Romina, pasen con ella, salúdenla. Tortugas también, saluden a nuestra amiga Tortuga y a Charlie, a Charlie, salúdenlo y bueno, pues es un gran amigo también. Pasen, salúdenlos y bueno, pues déjenle amor. Y eso es lo bonito. Tito dice, tus recetas son ricas. Muchas gracias, Dulcito de Coco. Muchísimas gracias. Ahí prepáralas en casa y verás que te sabrán muy bien sigue esos pasos que están ahí, ahí y bueno, pues y verás que te van a quedar deliciosa. Jane Bebita dice, muchas gracias Tito, igualmente. Ahí saluden a nuestra amiga, a nuestra amiga Jane. Carmen MR, hola, bienvenida amiga, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Feliz domingo. Ahí saluden a nuestra amiga Carmen MR, quienes no está con ella, llévensela Eh, bueno, el día de ahora, pues bueno, em, este, bueno, estuve creando una pasta, una, hice una pasta con una salsa natural. Que bueno, pues que acá hice, hice la salsa en poco, en poco tiempo. Porque bueno, pues la lluvia que estaba cayendo ahora, pues no me dio tiempo de ir a la tienda a comprarlo. Oh, una receta de cómo marinar un pavo. Ok, pronto la estaré subiendo, amiga. <coughs> El César, dice Carmen, hola, mucho gusto, dice, qué bueno, qué bueno que se están saludando por ahí, amigos. Ahí saluden a nuestra amiga, nuestra amiga Carmen. Tortugas. Y bueno, muchas gracias por las manitas que me van dejando, amigos. Muchas gracias. Aunque yo, pues bueno, casi pues no pido las manitas. Pero sí, en verdad, las manitas ayudan mucho también. Muchas gracias, Guanaquita. Muy bienvenida. Elizabeth, ¿cómo está, paisanita? Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. Tito, un video de cómo preparar, dice cerdo, pero, pero que quede doradito. Este, ¿en qué forma? ¿En costillas? ¿En chuletas? O, eh, bueno, me refiero a una parte de esas, no sé, qué, como en qué, cuál es, cuál es tu parte favorita. Si costillas o chuletas o las lonjas y todo eso así. Cumplas, eh, Tito dice una receta para las pechugas de pollo que no estén tan secas. Ok, y esa pues todas las pondré, todas vienen, todo eso viene en, proceso amigos. Todo, todo, este, tengo muchas, muchas recetas de que sí, pues bueno, acá las verán en este canal que acá pues bueno, vienen todas, todas esas, esas en proceso. Y que sí, pues bueno, vienen muchas, pero muchas. Las piernas. Las piernas. Eh, yo soy, yo soy del Salvador, amiga. Dulcito. hola, ¿qué tal su domingo? Por acá mi amiga, este, bueno, con frío. Acá pues bueno, ha estado lloviendo todo el día y bueno, pues y por eso mismo, pues bueno. Inspiración Cassandra, hola, muy bienvenida. Mac, bienvenido amigo, muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo. Dora, Ali, hola. Muy bienvenida, muchas gracias por estar por acá presente. Así es, amigo. Ahí saluden a nuestra amiga Dora Ali. Quienes no está con ella, pasen, salúdenla. Y ya saben, pues, que bueno, pues, que yo tengo siempre, pues, acá los domingos, pues, son dedicados, dedicados para conseguir amiguitos, de hacerlos de amigos y todo eso. Vienen muchas, pero muchas en, en proceso. Ali dice, Carmen, hola. Ahí saluden a nuestro amigo Mac. Ahí saluden también a nuestra amiga, a nuestra amiga Elizabeth Molina. Quienes no están con ella, pasen con ella, amigos. Salúdenla y bueno, pues ya saben pues que, que ya pues bueno, viene Navidad y bueno, pues hay que llevarle esos, esos adornos o ese arbolito, ¿ah? <laughs> Sergio, hola amigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Cómo has estado amigo? ¿Cómo has pasado el domingo? Ahí saluden a Inspiración Cassandra también. A nuestra amiga Romina. A Xiomara. Ya sabe amiga Elizabeth y bueno pues estamos a la orden ya sabe pues que bueno, pues que mis amigos, pues quiero que sean sus amigos también y los amigos de todos, de todos mis amigos. De eso se trata siempre. El, salud, el sol sale para todos. Qué bueno, amigo Sergio, qué bueno, eso pues me da mucho gusto. Y sabe pues de que cuando me dicen a mí, mira, qué bueno, pues Ahora he tenido un día pues fenomenal, muy bonito, muy lindo y que sí, pues bueno, me lo he pasado bien. Sabe que a mí, a mí también me da mucha alegría. Dora Blogs, bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Muy bienvenida. pues siempre pues cuando uno pues este ama con el corazón y bueno y uno se siente muy agradecido uno pues bueno se siente se siente muy feliz en saber cuando sus amigos o sus personas conocidas y todo eso pues le dicen a uno pues que han tenido un, día maravilloso un día estupendo eh, o un día de sorpresas pues uno pues se siente alegre en mi persona pues cabe eso yo me siento muy contento Dora al, Alarcón, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Feliz domingo. Muchas gracias por estar por acá presente, muy bienvenida. Acá siempre pues son muy bienvenidos todos y muchas gracias. Juan Producto, dice Medina Dorado Blogs. Hola, qué bueno. Ahí saluden a nuestro amigo Juan Producto. él le gusta apoyar mucho. Y bueno, y sí, pues bueno, este da mucho gusto también eh, ya te dejé dedito arriba, dice. Muchas gracias, Romina. Muchísimas gracias, se le agradece mucho. Eso da muchísimo gusto. Liz Luna, hola amiga, muy bienvenida. Ahí saluden a nuestra amiga Liz Luna, quien no está con ella, pasen con ella, salúdenla. Muy bienvenida, muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece muchísimo. Acá son muy, son muy, bien, son muy bienvenidos y muy bien recibidos todos. Muchísimas gracias. Permítame que estoy haciendo aquí una travesura. Estoy, ya le digo. Me llamo naran Naranja y mi apellido... <laughs> ya me vas a hacer caer, mira. Humor, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias. Muy bienvenida. Oh, muchas gracias, Dora Ali. Muy bienvenida, muchas gracias. Ahí saluden a nuestra amiga Dora Ali, que no están con ella. Salúdenla. Y bueno, Rayito, hola, bienvenida, amiga. Ahí saluden a Rayito. Quienes no están con Rayito, pasen con ella, amigos. Se la recomiendo como una muy buena amiga. Así que bueno, están todos muy invitados a pasar con Rayito. Quienes no están con ella, pasen con ella. Ahí también con Dora con Dora Alarcón. Pasen también con ella, salúdenla. Ahí con nuestra amiga Liz Luna también. Así es, amigos, así que bueno, eso pues da mucho gusto de, tenerlos a todos por acá. Por acá, mi amiga Rayito, por acá muy bien, solo que con frío, mira. <laughs> acá me siento como el pollo cuando este, se le han mojado sus plumas. <laughs> Cuando se levanta en la mañana y bueno, pues si toda la noche ha estado lloviendo. <laughs> Mirna, hola amiga, Mirna Zavala, ¿cómo está amiga? Muy bienvenida. Silvia, hola, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá, se les agradece muchísimo. Mapi, hola, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado, amiga? Muchas gracias por estar por acá. Guapísimo, dice. Muchas gracias. Tú igual, amiga Mapi. Muchas gracias. Eres muy, amable. Morena, buenas noches. Muchas gracias por estar por acá. Saluden allá a nuestra amiga Silvia Serenity. Quieren no está con ella, pasen con ella. No, amiga Silvia, yo soy salvadoreño. Sí, sí, estoy acá sin suéter, mira, pero ya pues bueno, me está, me está dando frío. <laughs> Amaya, Anita, hola, bienvenida. Eh, yo soy del Salvador, amiga Dora. Así es, amigos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar por acá presentes. Se las agradece muchísimo. Salvadoreño de corazón, así mismo, Elizabeth un salvadoreño con mucho orgullo. Y que sí, pues amo el, el pedacito de Centroamérica. René López, hola amigo, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá y saluden a nuestro amigo René López. Quienes no está con él, salúdenlo. Daniel, Dan, Daniel, bienvenida amiga. Welcome, welcome my friend. Thank you for being here, my friend. <laughs> Yo soy de mi cama. <laughs> Así es, Dora Alarcón. Así es, y bueno, pues sí. Creo que somos, somos paisanitos. ¿De qué parte de El Salvador me dijo que eras? Eh, yo soy, yo soy de, de, bueno, soy nativo de la capital, pero bueno, crecí este en... Eh, crecí este en, en, Cabañas. De nada, Carmen. A la orden. Humor de color, buenas noches. Dice, bienvenida, humor. ¿Cómo has estado? Ahí saluden a nuestra amiga Mirna Zavala, quienes no están con ella, salúdenla. Y ya saben pues que bueno, pues que es dominguito de, de conocer y hacer amigos. Y muchas gracias por esas manitas que me van dejando también. La Mile González, hola amiga, ¿cómo estás? Muy bienvenida. María Carlos, bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? Ahí saluden a nuestra amiga María Carlos. Yo de San Miguel, dice, y crecí en Cojutepeque, dice, Cuscatlán. Sí, amigas, de, eh, yo viví un tiempo en Cojute también, en Cojute, Cuscatlán. Y bueno, pues sí, la mayoría de veces, mayoría, pues estudié también ahí en Cojute. Ahí saluden a nuestra amiga Rayito. Quienes no están con ella, pasen con ella, salúdenla. René dice, hola Maya. Anita dice, saluditos, wow, tanto tiempo. ¿Cómo estás? También dice yo al millón, dice, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. F5, Pesca, hola, muy bienvenido. Muchas gracias por esa manita. Muchísimas gracias. Karina Pérez, hola, muy bienvenida. Muchas gracias por estar por acá presente. Ahí saluden a nuestra amiga Karina Pérez. quien no están con ella, pues déjenle allí su reconocimiento de amor. Luis Juárez, hola. en una lista de reproducción donde todos las haremos. De todos así y van a ver, dice, cómo suben ya. Ya verán, es una semana, dice. Así es, amiga Mapi. Muchas gracias a todos por estar por acá presentes. Se les agradece y se les aprecia muchísimo. René dice, yo siempre dejo, dice, dedito arriba, dice, soy. Yo no soy codo, dice. Sei <laughs> artista, bienvenido amigo, muchas gracias por estar por acá y está a su lado, saludando a nuestra amiga Mirna. Qué bueno, qué bueno amigos y ahí pues bueno, salúdense. Eh, saluden ahí a nuestra amiga Dora Alarcón también, quienes no están con ella, pasen con ella. Así es amigos, y bueno, pues me gusta, me gusta apoyar, como ustedes lo saben. Abrígate Tito. Sí, amiga, este, ya creo que voy a ir a traerme un suéter porque siento que ya me está queriendo dar frío, mira. Dice... Muchas gracias por esos 24 deditos que me han dejado arriba. Y creo que, bueno, vendrán muchos más todavía. Corazón, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Por acá, mi amigo, por acá, pues, algo con frío ya. Mira que... Este día, pues, bueno, no me ha dejado salir mucho el agua. Porque, bueno, pues, ha tenido, pues, un día bastante, bastante lluvioso. Pero a la vez, pues, bueno, este se siente bien el frillito, pero a la vez, pues bueno, ya por fin ya no, ya, ya no agrada mucho. Lies with yo, yo sé, hola Tito, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá, se le agradece y se le aprecia mucho. Machu, hola, bienvenido amigo, feliz domingo, ¿cómo has estado? Qué bueno amigo corazón, eso fue bueno, me da mucho gusto. Y eso pues bueno, me da mucha alegría cuando mis amigos me dicen que sí, pues bueno, están, están bien y bueno, pues y eso pues da mucha alegría. Porque en verdad pues uno pues se encariña, se encariña de todas las amistades que uno conoce acá en esta plataforma. Porque yo pues bueno, en verdad, a pesar de que bueno que me ve en serio, pero yo pues bueno, este cuando cuando me entrego a una amistad, pues bueno, este, doy amistad sincera. Eh, María Carlos, dice nuestro amigo Corazón, qué bueno amigos que se están ahí saludando. Boricuan, en Texas, hola, bienvenida amiga Borico en Texas, muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece y se le aprecia mucho. ¿Cómo ha estado? Feliz domingo. Lina en tu cocina, ¿cómo has estado? Muy bienvenida. Muchas gracias por estar por acá presente. Y saluden a nuestro amigo Corazón Fresa. Quienes no están con Corazón Fresa, pasen con él, amigos. Él, bueno, es un gran amigo que le gusta apoyar mucho. Así es que, bueno, si quieren consejitos y una buena orientación, él los puede orientar bien también. Muchas gracias, Rayito, tú igual, muchas gracias. A veces, pues bueno, este, más que todo, pues el corazón lo hace a uno, pues, ser grande. Siempre, fue pues, bueno, este, el, el querer poder ayudar a los demás, bueno, eso, eso a uno lo hace, lo hace grande. Rafael Corazón dice Fresa, dice hermano, saludos y muchas bendiciones. Dice, así es amigos, así es. Saluden ahí a nuestro amigo, a nuestro amigo Corazón Fresa. Quienes no están con él, pasen con él, salúdenlo. Llévenle amor y bueno, ya saben. Ahí estamos, amigo corazón, siempre al 100. Ya sabe que bueno, pues como yo les he dicho siempre, pues mis amigos son sus amigos y yo quiero compartirlo con todos, con todos mis amistades. Y eso es lo que yo quiero, pues bueno, tener una comunidad muy sólida, muy firme y que siempre pues estén activados al 100 también. Eso pues bueno, este, da mucho gusto. Y como, quisiera pues que todos pues este, todos pues bueno, hiciéramos, hiciéramos este, lo hiciéramos de igual manera, todos creciéramos iguales y bueno, este, de poder irle ayudando a los demás, porque bueno, es cosa que no todos, no todos estamos de acuerdo en quererles ayudar a, a los demás, que, que, bueno, pues tienen su canal pequeño, no todos, pues bueno, este, eh, quisieran eso, a veces cuando, saben que cuando yo este, he tratado la manera de apoyar a nuestros amigos de canales pequeños, siempre me dejan un montón de, de dislike, pero a mí pues eso, eso pues me vale. Eso cuando me dejan esos dislikes pues, bueno, este, y, y saben amigos, que esos dislikes cuando uno pues, uno pues ha estado haciendo las cosas bien, el siguiente día saben que ya no me han aparecido esos, esos dislikes. A veces he visto hasta 10, 12 y así. Y en la mañana pues a veces cuando me han dejado así unos 10 o unos 12, ya en la mañana pues lo más que me han, me han aparecido han sido unos 2. Y a veces, pues bueno, hasta ni han habido, no me han aparecido dislike ya en la mañana. Bien raro, pero a la vez, pues bueno, se acostumbra a ver allí dislike. <laughs> Textos, hola, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá presente. Alex, bienvenido. XX, bienvenido. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo. Así es, amiga. Sí, amiga Elizabeth. Sí, eso ya lo, ya lo comprobé. Cuando tú, cuando uno, pues bueno, este, hace las cosas bien, eh, YouTube se encarga siempre de quitar esos dislikes, Porque a mí ya el siguiente día, pues bueno, ya no habían aparecido. Laura, Yasmín, bienvenida. Y saluden a nuestra amiga Laura Yasmín. Quienes no están con ella, pasen con ella salúdenla y bueno, pues llévenle ahí cariñito. Tú, dele Tito, dice, no ponga importancia, dice, a eso. Tú siga así, dice, como está siempre, dice, hay de todo en esta vida. Así es, amigo, eso mismo es lo que yo digo. Tito dice, a mí también, dice, a mí me han dejado, dice, hasta 40, dice, y al otro día, dice, no hay ninguno. Es porque esas personas, dice, tienen otra cuenta. Falsas. Así es, amigo, y y sí, saben, saben de que a veces pues eso, eso pasa. Martito dice, el dislike dice square eh, de igual manera, eso, eso cuenta también, amigo, eso cuenta. Este, pero sí, pues cuando tú tienes, tú estás haciendo tus cosas muy bien, este, la misma plataforma pues te los quita y bueno, y eso pues queda como, como si como si fue un like que te dieron, amigo. por eso no te preocupes. A veces, pues, bueno, uno cuando no está acostumbrado a ver esos dislikes, uno se preocupa y, bueno, pues se pone tímido y todo eso. Pero al, final, pues, este, uno se acostumbra a ver dislikes Y sabemos, pues, que si entramos a esta plataforma, pues, tenemos que acostumbrarlos a todo, a ver de todo. Tanto, pues, este, como amor y también, pues, desamor a la vez. Personas que hacen, dice, cuenta falsas, dice, para molestar, pero la plataforma se encarga de ello. Sí, muy cierto, amiga Lina, eso es muy cierto. Sabe, pues, de que, bueno, pues, que cuando hay muchas personas que tienen esa, es cuenta falsa, así, y bueno, no tienen, no crean, pues, contenido, sino, pues, que lo tienen nada más así, este, eh, solo por tener la cuenta y si van van donde ti y te dejan esa, esa suscripción o te dejan este like y todo eso. Este, eso no, no te cuenta. Si te los ponen ahorita, pues tenerlo seguro que el día de mañana no te van a aparecer. Porque así, apare así pasó, este, me dijo una persona anterior cuando yo, este, quiero ver, apenas yo iba, con, iba a tener, parece que 800, 800 amigos, 800 suscriptores. Me dijo esa persona, yo estaba en un directo entonces me dijo, mira Tito, me dijo, si ahorita pues te faltan tantos y bueno, pues ahorita yo paso, me dijo, paso y te dejo, te dejo tanto. Me faltaban ocho. Sí, ocho, ocho, ocho cabalitos me hacían falta. Me dice esa persona, mira, ahorita voy y te mando, te mando los ocho que te hacen falta para que completes. Y bueno, es cierto, cabalito, pues me llegaron los ocho personas que bueno, que yo necesitaba pero por ahí como a las dos horas ya se habían ido y cabalitos se habían ido, se habían ido a las ocho. Y bueno, y en ese día pues yo empecé a comprobar todo eso de que sí, pues este, cuando, cuando tienen esas cuentas creadas así de esa manera, pues no, no cuenta para nada, solo nada más te dan el alegrón. Qué bonito. Y sí, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, se les agradece y se les aprecia mucho su presencia. Silvia, hola amiga. Buenas noches. ¿Cómo has estado, amiga? Y bueno, le falta un dedito para los 60. ¿Quién tiene ese dedito? De California. Oh, qué bien. Sí, amiga, muchas gracias. Muchas gracias por hablar bonito de, de nuestros amigos salvadoreños también. Así es, amiga, y bueno, pues, muchísimas gracias. Saluditos a todos y bueno, pues, y bueno, este, dentro de cuatro minutos los vamos, amiga, muchas gracias. Te acabo de dejar el mío, dice, oh, muchas gracias. Dentro de cuatro minutos nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado acá en este directo. Y bueno, pues, y bueno, lo, seguimos ahí viendo en el próximo, próximo directo o en el próximo video que, que subamos. Y bueno, pues, y me da mucho gusto allí este, seguirlos leyendo porque me emociono en verlos ahí este en verlos allí que me dejan ese lindo y hermoso comentario. Y bueno, pues yo, pues bueno, es, para mí pues es un honor y un placer poderlo leer. Y bueno, y disfrutar de su presencia y bueno, pues sí. y bueno, y saber pues de que sí, pues bueno, les gustó el contenido. Así es amigos y bueno, bendiciones para todos y todo pues bueno que tengan todos una muy linda noche y un muy lindo amanecer para todos. Eso pues bueno, son los mejores deseos de Tito el Chef para todos ustedes. Olvis, hola mi amiga, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por estar acá, se le agradece y se le aprecia muchísimo. Así que bueno, acá la, la estábamos extrañando, mire amiga. Muchas gracias amiga Silvia, muchísimas gracias. Mayre. Gracias, Tito, dice bendiciones. Bendiciones para ti igual, amiga. Que tengas una muy linda noche y un lindo amanecer. Y bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado por acá. Se les agradece y se les aprecia muchísimo. Y bueno, pues amigos, los vemos en el próximo, próximo directo. Muchísimas gracias. Ya te vas. Sí, amiga, ya me voy. Ya me voy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse hecho presente por acá se les agradece y bueno, pues seguimos en comunicación ahí siempre, pues bueno, lo seguimos, lo seguiremos viendo allí este por todos lados y bueno, pues muy agradecido con todos ustedes. Bueno, pues amigos, que tengan una feliz noche y un muy lindo amanecer y bueno, pues seguimos en contacto ahí siempre. Hasta el próximo directo, hasta el próximo video, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Chao, chao, amigos. Los vemos pronto.